era baleta lwomusana and you don't know why they are advancing lwomusana lwomusana is marketed by forces ezikuba museveni is very dangerous lwomusana is very dangerous bo bano balowooza nti bwabwe bamafiya tebabala lwomusana eh. ekimuleese kimu hmm. agenda kuba sikando za gavumenti zonnasi eh, bano tebamutegeera kubanga obutabala bwabwe nze ne lwomusana tufaanagana but these people tebasoma psychology matumujja wano nga tumateeka wanokuba nenkutta tewali gyendaga myaka musanvu tetuyinza kutuula nammwe mu meeting emu mwattiramu munne saagala kifo kya gavumenti kuba kati mbayo yali badda nnumba bali badde balagabwambayo siri wansi wamyifamwana advisa gotumbayo kwani mbayo nayeayina ebizigira bye nti all of the RDCs mm. we are given 56 million baba wako 13 endala bazibawa ba RDC nti katigende kwamba yo nti nchoge mba yo ne bwankubire simu ne mugandi nze tamale mirundi mugama rongo namba why should mba yo ring me amaya anda mba yo amaya anda any minister echo na chitegera if you want to live to lead to lead to to live your liberty to get married if you want the mafias to humiliate you mm. remain in the government olumala okubba sente bano badduka tofuna mulimu gwonna mu gavumenti baleka nekintu kya twakwata mulimu gwonna bwe bakujooga genda ewuwo museveni ah, abayambi yabayise mu meeting naprevering of kubanga what they don't know why should mm. president is brother come out to compete ne mwala wa kuteesa kitegeeza they don't have an internal mechanism esembabule era nze bankuba ekifaananyi noono omulala eyali abadde chairman waakakiiko akanoonyeza kuteesa obululu yaleeta muwala we instead of sanking him kaakati nze nga yasoma psychology mm. brother wa president tayagala kwesembasemba bule brother wa president is protesting loudly to his brother ffe tuwuuza ii omwana wa mirundi abaati emmere nti ii tabayamba ate ng'abaana abo nze mbaddiramu wa nsonga nti okusinza ku buno obubbi buno bugenda okuddukakanakawunyenyonakano obubbi obwo kanakatukuba amawulire ne katwonoona buli bulungi bwe bujja kutuka buyina amayumba e south africa whom will you convince that am sevenis brother but i did not benefit from his regime bajja kubaokera wano nga bali badduse that's why the president called them and pre prevailed over them this man he want me to arrest i will not arrest him i will not stop him he's helping you he comes the, the situation naba ababya bachogera bagambi mbofu no pondoje ke motorcycle you have to kick it 10 times okusobola okola je okwaka okwaka eh mbofu pondo bagamba kana akasajja ntikali emotional bekabera emotional nobubi bwako reasoning egenda the only man we should take with care huyu mirundi ababi ababi bakutu naye ebimu bwe babyogera olina okumanya nti nabo boogera bamanyi nti mbalina mbawulira Eh, era eh, bo bagambye nti atukuba naye ekirungi eh. kyayina hmm. tanakuba dangeros part kakati gwe bwoba oli mugezi ogenze ku regulated channel ngaeno eyammwe hmm. bwogingobako neŋŋenda ku hmm. social media nfunirako ne sente mbakuba okukamala kakati nga bwolaba mutabani wange timutani wange okujoininga bobi wine is a protest in the family mukazi wange ogenda mu dp ze politics in the family they have humiliated you bwoba okyali nabo gwesigala nabo kubanga bo tebategeera bo bakubuuza nti oba museveni gwokolera ate bano bakola bati nti aa ah, tv ne radios z'abantu mumuyinza okubeera n'omuntu nga mulokole naye ngeno ekikono kiri eno Mm. bamafia waka bakuwade sente kalisa bamulimba 3 billion za kuinterpreting budget billion 10 ziliwe namugamba kalisa olugero lwa billion 10 lwa yogera nzindu manyi njemba dentu baze tiranze ningana yazifunye abale baga mambwa jakuda manager siri senyongo kunda bamukompa undiye are looking for my father ngabanga intu wasomera can't I make my own station? Chembuza. Mulowoza, I don't have money to make my own station. Somebody, why would you be looking for your father? Yeah, it is an impossibility. This is an impossibility. You never see me there. When this person says, Nyong, since me in his compound, I will be looking for my daddy father. Ngabangami, Yazuki de Jasabira. He was Sibu de? Attend the Ninga and Bizin Peter. embizi teweta wekikwata okuleka oh, ababukaabi embizi teweta embizi teina rivansi njeapaana soka kati banotewali bano abasajja tebasobola kwegatta hmm. nedda kankubuli abasajja bano bujinga bwabo abo bola baba ebibiina nti today theyare convagin at the electoral commission mm. what what what, what the, the oh you almost said you were a commission mm, justice Biawa. yes mm. constitution igamba chi 66 article 66 e eh, mugamba nti rasebe angebole na kuchiko mwavili yenga balo na eh, kodoka echo kubiri mm. constitution ya gamba chi kukulonda kwa president uh, anti e mubadila uh, constitution ya gamba ta, kulonda kwa president ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ti president wa uganda wali mwokuteka ukulonda under any mm gundi mm. circumstances obuyinza bwa speaker to avoid this you must have a referendum bakyogera ddi mm. bes he has the largest political party in parliament bobi wine abadde mu party mm. kakati what were you doing so, so Bobby tugenda kuvuga motoka za mpaka eyiyo wajigalide ku lunaku lw'empaka nolosanga empiira bagibbi do we suspend the competition Kubanga because of you Kubanga wajikoze because of the nigiri yense mpakazi yimirire ndi Bobby Wine hey. nebezi yawali wana yes. wangana magezi yes chino nabache ita mpala hey. two you must have brainstorming ntize mtu nulirenze mm. na wandi kakatapa kakenda kawereza na igundi na ringa cancers niweze katonda yampi mikisa adjusting the trap nima kanti nengo sirisafa baganda tuka yemasulo e umuteko Museveni mubiri mwenda yawa directive za zisere za kamiufu nga the most important ingredient was to have to register all NLM supporters and have a hero book the hero book was taken by Mbabazi's daughter na saba bilioni nya teyaji nina e, era mama we yakulia women league besiye sekitale jeno yegwe bawa mm. filimu eyolutalo era famili yegikola kakati mwabala muli bawo muyinza mutyo enkoko okugwa wansi nokunkumuka nembuyole enkoko webule kumesa ha, ye. Eh. how will you make accountability if everything mumuchiria selfish means yeah. anti kakati omwana yalimira yero buku kakati bana opposition kakati okuzwe oku, oku, hey. Eh. ba chige chizye balaba chijana balola you were in parliament why didn't you read the constitution you have lawyers mm. kakati owerekecho commission yakole ki that's why abasiraamu mm. abo batunulire buli kintu kyoddaku ekitunulire nti mufuti wa uganda yalaba omwezi naye alekako amasimu nti n'omulala agulabye so that it, it should not I, be I a monopoly what if yet ayina sente zinasibulukuka yeah. naga nti sikulabye kunalabika enkya thats why abasiraamu bakuterako alternativeyesinotdidnt you ah, know the ugandan constitution mm. elections on the calendar mm. you know when to have them what were they doing nganze nawandiika akatabo mm. nembagamba nti kana akalulu akamyufu tekajja kukola Mm, why why do i politiki tikaka na kataba akapya mm. time yange je ndakolekiti nzo kuva mwabo how akazu politics leo yes. keep fanya yibitisa hey. wakatende kubu wa yes. akazu politics Rwanda, kazu na wana akazu akazu museveni akakubye nishuruzaka people like me eh kabateka imagines akabavuli wa mwaka taputa akagoba abantu leka wambao ah, akakola iki what the president has to do now mm. is call the victims mm. of the kazu politics mm. abagobeddwa ku mirimu mm. abakoze batya mm. kyovola banti pulezidenti yakwata omusajja oluyimbaazi namuleeta mugundi luyimbaazi yeyadisayininga olutindo lwejjinja luyimbaazi yadisayininga enteberokagina yamugoba muyinula bagenda okulonkinga oluguudo olwo pulezidenti ye nga ayina information kagina yabalabira mu tenti nabaga nti these are my visitors amani ku design is only in uganda where you, you, you don't celebrate you are victory no we do not bakukuba bakumi dukano mwe ujozi bwabo tulinda chika 10 mama lady of kenya ngama ntegede dalanga tamali byayogera mulamu nnyo mutufu nnyo etaka lya sembegu yali lisemba bule dene nnyo hey. naye famire uh, kintu abalaalo abatonotono be baalisigala ate nowulira kakati mama lady mukadomi wange nsereko mukadomi wange nsereko mununya Uganda Muslim Sprinkance baadaye ni takisemba bwo. Mukolebo nsereko. Eh, square miles bizi. Zali tano amini ya ziba. Bali tunze tibali seuna muzikiti. Ono muzikiti bagujewa. Ah ah. Yeah. At least bo tunde ekintu oleka wo. Amini yaliba wa bisemba bwo. Eh, bali tunze. Ate ate ate yali guziba mumanyi. Ya, it will be reflected in the voting. Supreme Council yatunze. Yali tunze. abera kayi bagalako ekintu kimu hmm. tibanaibwe mutunda biliyoni tano wakiri mutulekere wakasomero e- obwomuzikigundi lakayi kakati waliwo esajja liri wano kugundi hmm. baliyita katumba liri wano kugundi kupolisi wano manyi hmm. polisi esinga obubbi naye polisi rinda ejagizindaku olumu yekatwe omusajja eyatutta emotoka yamunne ku biliyoni emu fuso namuga nti gomusiru wakolo otya sente namugira episode naga nti atenko gobyo gende katumba katumba i sent ye message katumba i sent ye message eh baye bi mutoka yo musajja namuga nti nino omuguzi musajja agenzo kulaba kuyalese baleta abaguzi kamaleke de million ye munge mutoka teliyo naji sanga ekatu ku e, police agendo jikebera nga ntichichi tatu jijetu inabotoka ndikamu naji katumba naji jone pistol najitwala namuga gwedda nemuje katumba tujja kufa sabit ochola handle this man go to katwe the most notorious side director is in katwe the most notorious police is there abantu bajja kuzinda police eyo neyali fulumamu nga mulamu muli kitee Thank you so much, Tamale. Is it possible to integrate mafia politics into the national curriculum from primary <laughs> to empower the mindset ideology? Mwidu Muhammadi. Uh, ah, ah. uh, uh, Mwidu Muhammadi. Uh, uh, uh, uh, ya uh, ah, egarandoza wa integrating uh, mafia politics. Havana eh. wa mtegi. Leda kankubuli. Havana wa fegutonga. Ati mwari wa demo suma butawa wange how to counter. Mm. How to counter mafia. Mm. Nuzi njikubi njitade wali. Kupira vijona dissipation. Mm. Eventually, tugenda kufuna kuwa of the wedding. Mm. have mm. opened up other channels mm. kubanna bagamba nti embwa ttaano nga zaagala okutta kapa hmm. hmm. nga mukama waayo akyajagala kapa tefu embwa ttaano tezitta kapa nga mukama waayo akyaja as long as am doing olaba nabo bakkiriza ti the president is preparing a very big project naye tulina ogibbiramu fayiro gye tuleetere aa ah, ah. misaman misaman hmm. misaman mm. who met these people you are on photo nyinza nugende wa jeno nimbi mulaga no no kugoba ku mulimo musajja gwe dayo gwo ku bili uh, Moses ali butali geton cancer to me day uh, government thank you so much tabe hey. Eh. i have liked the heaven hell story hey. Eh. uh, a eh, story ri okutwala governor muguru governor mugiyena <laughs> akwe baziza yes. akusimi uh, uh, president yeye abakolera ebintu mm. somebody ranga mina nganti mu seven family yagali wangaji mazeo ne mugali mm. nti nze mba kubeera mukyala gali wangu mm. nali baziza president yo kamala mm. why ate gobadde ovuganya naye yo eh, akirayivu mm. bamuwadde omulimu mm. uh, is she going back gobaka omulimu ku secretariat wa nyoto ate aliddayo naye bannange politics bange nti wanyoto mm. aina ekitongole mwakolera nga bamuwa miliyoni ataano omwezi mba nonyaki mu politics mwatu chilara nange wanyoto mmanyinga katika nze with my arrogance mm. eh? tuwake nambia kujo uh ah, -uh. Ah. katika ugamba cabinet yata deo constituencies mpya mm. mudamu cha UPC who creates constituencies no, the okay. criteria is clear every 50,000 people must have a constituency mm. president na agamba ntumu considering mune ba minorities mm. waliwa abantu abali, abali mu district ngabone bo bali babatia okay. Hmm. okuja konga mubaudi tebali bera yona gundi neno ganti pa, ate cabinet yekoza constituencies this is the role of the electoral commission where is the attorney general where is the attorney general yuko wapi atuliza tamale kangusomere message ezabantu batadde mesi uh, ah, mukwano go vincent amekarali ah, sunga masaka akutumidde yagamba nti um, nsanyuka nnyo bwe mpulya tamale mirundi ah, ono amulimu namasaka akutumidde mm. ono uh, wesunga kitegeeza mm. nti bwoba ogenda otera mm. okumuyita kaawo uh, muganda wange mugerwa uh, mugerwa Uh, eh, wowaali ku glamaga nti gyagya no mukoko navu mwebale nnyo uh, essaawa bbiri ze zinkoledde nnyo mm. njagala mm. okusenkana ku mirundi oyo nange ndi vikitimu wa banne mesadoozi omulimu gwange emyaka ngaebiri eh, gise ekiri eh, byeroba nokulekano genocide eh, you shall be eh, worse eh, noko ba muntu nomubako sende noko ata kitata kitata nomusiba mukomera kanu kubanga balese kagwa oba hani kitata kwa furume kasa jago jakwa tetaka muja ah, kwa tetaka wa nomusiba muntu musiba mnamo mubese ndo za boda singa mwe ba musebe akatambi kwa furume ula baba ita mutaka oba hani muja kuita mutaka ejongo lija kubagwa ok back to me determine misri oyo ajja kutereeza ggwanga gweoba eddoboozi siriryo toyomba nalyo eh. gwe toyomba na eh, ddoboozi leka ba balibulira balitegeere nti lyagundi eh. yes nyebale nyo aye eh. ya tuwa ate kukalira koko kaseera ya yese lwadaba buza polisi ya government eliwe kiwandike kya buze mu government yes kiwandiko kiriwa kanti eh. eyo bali eyo bali ndaba yonga mirundi yagenze okusabirayo cheyune cheyune ya government a gana ebitabo olinde enkokoto statement eyo nze nkoledde nnyo uh, i wish all the children were listening to tamale mirundi this morning abaana abatayagala bitabo obaosibiebitabo bizitowa okusinga enkokoto obalowooza nti ebitabo bizitowa okusinga enkokoto mubeera mu nkokotoina linyaga nti nebale program nze conclusion yange tamale mulamu yenukoda ekibuuzo kiri omukukunavu mulalu mulamu yagamba nti kubyawulidde omukukunavu mulamu esabwe twagala tukwebaza ah, webali nyo balidala omuda mtunduseko senta ah, msewanda jakutumide agena kwe simba urubaga mm. urubaga kansala mm. ah, urubi kansala 3 uono wana agenti musabide mm. anonyo obo kadebobo bulinga <laughs> ataka kati babio gira anonyo asa tuvana president msebeni ya baga amba sirinya lukabwe agamenti nevaliza um, his eminence eh, for the one extra hour kakweredo eh. mkuku na mkuku eh. fetuli msami wakusanga mtunde mwebaza yes mwebaza nyo valika tuwa gali buli amesinga po kitabu neyiye nga mujje mujje eno babuloni ngaakigudde babuloni muziddukezi babuloni muduke babuloni babuloni muzidduke muduke babuloni babuloni ngaazigudde babuloni babababa babuloni ngaazigudde <laughs> David Mukwaya. Thank you so much for the program, and I like the extension of the program. Nzachi sembo. Ah, Na yako tumbide. Yeah. Asa ah, nyusenyo. Mukwane mwe wanga sumani wasa alirwa. Yeah, government, your analysis is always very honest. Yeah. Yeah, wadenga. Uh, eh, opposition. Opposition. Yeah. Ine ya nanti. Ah, Kakati mwogira ichi. Mbakuba, mbakuba, mbakuba, mbakuba, mbakuba, commission. Mm. Nariba jide, nariba gambia, mwina mulo ya. Okay. Aba sumere constitution. Okay. Do you want me to extend from oh, where? Onono. Oh, Nansinzira oh, kuchi. Onono yetamare. Yeah. Um, alina kibizi ye tamale na chibizi mm. Eh. agamba nti tamale munange mulamu hey. Eh. akati ono itamale babuloni ngazi gude babuloni ngazi gude Dr. David eh. Sari naye akutumidde akutumidde yakozeyo ni jibaita covid kit hey. mumanyi msajja yes, akoza agezeza ako kwesao yes. buli kantu kona kasa public ekutegera agambi yitayo hey. ku covid kit yitayo gende yakwe covid kit hey, hey. e gwaburuli when you open up now when the churches have been distributing relief mm. the question the pressure mm. mirundi will be uh, will get other mirundis it will be now mm. an organized mm. attack to demand mm. accountability tamara yogere bigambe bisemba tuve kompa obudde wafe mm. tutuseko katusabe katonda tubeerewo eyo yekyo isi yenyini kati imagine singa abo mm. awo wetubalabira mm. abasamira aba, aba ekiro nga bapasita wetubalabira mm. nti bwe wali badde kukozi ki eyamba eggwanga oba etayamba ggwanga wetukulabira fe tukulabira ku mikutu gyammwe tetulibalabira ku byambalo byammwe ah, nebimwogera fe tubalabira ku mikutu gyammwe emikutu gyammwe gyemwateekawo kati yegibalaga ensi mm. over you are honest where are you are you on the side of the anti-corruption crusaders mm. or you fear you are captured mm. hey mm. is it a, a captured church mm. what is what type of church is this ekyabantu kati bajajinge eh, eh, ate nabo kankubuulire kati ekyagundi eh, ekyakalisa bwe bakikubulaba bagendayo kati sabo bamala okuba ne bategeera tikati abo birundi tebakyamuwulirirawo nga nabo badduka babuloni bababa babuloni ngaazigudde as long as I get a letter from the president mm. but this is yakkiriza nti advise olita kijjanga omanyi seruda is a humble man mm. as long as I get a letter from ucc hmm. gye batasobola kuleeta mm iye programu ya kuberawo okay. kati zibabuloni muduka yu muduka mu zibabuloni mm. muduka mu kanisa mpambe mm. e kanisa mpambe mm. njaka natuambala kanina ave kanisa ezo mm. banukule mbalakeko kumuliro mm. Eh, eh, mirundi bwakulumba shirika kubanga waberere wuwo byabakogana lindeko eh, mirundi kya polofoking mirundi kya polofoking mirundi kaniruwa yintwe trap nakuwanika amagulu